Тема 764. Световой планшет. Это идея о том, как российский программист заткнул за пояс китайцев и стал производить свой световой планшет. Или еще один способ найти свой бизнес. Саму историю полностью, в подробностях, из первых уст вы можете почитать на странице Гекти месяц пунта рубарера постбарера дас сейс дас наевиченцодас. Я же кратко ей перескажу и попробую открыть для вас новые возможности применения своих умений. Валерий Кондаков живет в семье дизайнеров и художников. Поэтому всем здесь довольно часто приходится заниматься переносом изображения с одного листа бумаги на другой. Для этого обычно использовалось стекло, под которую ставилась лампа, а на стекло ложился лист оригинального изображения и чистый лист для копирования. Пользоваться таким сооружением было крайне неудобно. Лампа слишком ярко светит в глаза, конструкция ненадежная, руками опереться невозможно, иначе все рухнет. Он вспомнил, что в студенческие годы в институте стоял специальный деревянный ящик со стеклом и внутренним освещением, на котором студенты перечерчивали свои чертежи. Так называемый световой стол, хотя Валерий называет его козлотроном. Когда я работала много лет назад в лаборатории конструкторов, там тоже был подобный стол, кстати, очень красивый, деревянный, с лампочками внутри. Сначала он решил создать подобный ящичек, меньшего размера. Но затем отказался от этой мысли, потому что стенки ящика нагревались, и если забыть выключить лампу, это может привести к печальным последствиям. Он начал искать освещающие материалы, которые не нагревали бы поверхности. И нашел технологию ЛДП. Суть технологии в том, что существует пластик, который проводит и рассеивает свет. Для этого к торцу пластика достаточно подключить светодиод. Получается и ярко, и равномерно, и безопасно. Осталось только нарезать все аккуратными кусками, пластик, отражающий слой, LGP-панель, матовое стекло, склеить все в единое целое и подключить к электричеству. Получился вот такой световой планшет, который можно положить не только на стол, но и на колени. Можно взять с собой в дорогу, как мы берем с собой ноутбук, и поработать где-нибудь вдалеке от дома. Он не нагревается, светит достаточно равномерно и не слепит глаза, что еще художнику нужно. Валерий продает его не только по друзьям и знакомым, но и всем остальным людям на странице своего интернет-магазина рисунки пункта на тропинках пункта.ру а также со специально созданной страницы ВКонтакте в пунта комбар ролик Конечно, Такие планшеты продаются и на аллеях пресс.ком. Но где Китай и где Валерий? К тому же китайские планшеты немного дороже, а срок доставки – 15-50 дней. Я, кстати, нашла в интернете небольшой световой стол, который первоначально хотел создать Валерий для своей жены. Его делают рукодельники из Тольятти и продают в своем магазине Кругрук Пунтеру. Конструкция простейшая, деревянная рамка, две лампы дневного света и стекло. Рукодельники сделали такой световой столик для себя, а потом и на продажу. Несмотря на кажущееся обилие товаров и инструментов для творчества почему-то не все художники, дизайнеры и рукодельники этим довольны. Потому и создают такие инструменты сами для себя. Во всяком случае, если обилие где-то есть, то далеко не везде. Я, например, с удивлением узнала о существовании настольных мольбертов впервые о них узнала из своих же идей уроки живописи в теплой компании и уроки живописи. На дому. Когда я училась в художественной школе, у нас про них слыхом не слыхивали. Да и сейчас в нашей художке ничего подобного нет, стоят только большие мольберты хлопушки, которые домой не унесешь и на природу не возьмешь, а как без них домашнее задание выполнять. В интернете я подобные настольные приспособления для рисования нашла. Мне понравился такой Мольберт, цена высокая, но не аховая. Жаль только, что он больше подходит для холста, а не для бумаги. Лист бумаги здесь не закрепить. Для этого подойдет Мольберт, формата А2. Но цена какая-то фантастическая, смотрите сами на странице верста гуемки пунта рубажера цаталог бар Россиете наеве. Почему так дорого, за кусок фанеры и четыре скрепленные речки? Может быть, потому, что в наших интернет-магазинах продаются в основном настольные мольберты итальянской фирмы Мобев. Но продукция этой фирмы, не спорю, может стоить 4500 рублей, ведь цены в Италии считаются в евро, и Италия от нас далеко. А российские производители могли бы делать и дешевле. А ведь очень многие люди сегодня хотят научиться рисовать, судя по интересу к рисованию в интернете, по появлению всевозможных курсов живописи для взрослых и им подобные мольберты очень бы пригодились. Другими словами, в этой нише можно заново изобретать велосипед и создавать свой мольберт, только более дешевый и более доступный. Недавно довелось мне узнать об интересном художнике Игоре Сахарове, который даже целое видео посвятил необходимым материалам для начинающих художников. В этом видео он говорит, что очень трудно найти идеальную треногу, тот же мольберт, и идеальные кисти даже в Москве. Вполне возможно, что он продвигает продукцию какой-то конкретной фирмы, или артели. Но это тоже неплохо. Это говорит о том, что и через конкретного художника, а у Игоря Сахарова на двух страницах в ВКонтакте, вк.ком барра Игорь Сахаров и вк.ком барра сахарыгор более 40 тысяч подписчиков, можно вполне успешно продвигать свою художественную продукцию. Поэтому, если вы еще думаете над своим будущим, бизнесом, для вас есть одно конкретное направление. Идите непосредственно в целевую аудиторию художников, рукодельников, дизайнеров, узнавайте, в чем их проблема, какого инструмента им не хватает, и попробуйте для них эту проблему решить. А потом им же и предложите, по приемлемой цене. А там, глядишь, за вашим товаром и целевая аудитория из интернета потянется. Получилось у Валерия Кондакова со световым планшетом, получится и у вас с вашим, изобретением.